Athens tem as facilidades, em primeiro lugar, o treinador. É um cara que eu confio e é o meu amigo. É sua carreira que está em jogo, você tem que estar ao lado de alguém que você confie muito. I don't have to do a lot of coaching with him because he understands it. And, and that's what makes him so good at helping me as a coach too. He knows number one what he's saying and how to coach a dive. They automatically know who he is, that he knows what he's saying, and they respond to him but he's also a hard worker. A é, Elin é minha massagista, aqui que na, faz parte da equipe. Né? É importante, é uma peça importante na, na minha equipe, na preparação para a Olimpíada. Ela que me deixa no eixo. easy to pick up on because all he does all day long is jump and jump and jump and fold in half and roll. When I did that 48 mile swim, all the chlorine damage. Especially, I wish he could get it done because of the toxicity from the pool. The cupping um, is a form of um, suction therapy, so it's a vacuum that pulls up. Now, when I go to move it, it's called uh, dynamic. is just dynamic. These are made of silicone, so they um, really pull suction. You have your lymphatic system and they help to get stuff off of you, like fluid and they try to protect you. Well, the cupping pulls the fluid off of you through your pores. De Descanso. Super simples, é onde eu passo a semana, bem prático, que eu puder é, eh, ser mais eficiente eu sou. minha semana é... Eu venho na segunda-feira de manhã pra cá, durmo em Atlanta domingo, né? E venho pra cá na segunda-feira bem cedinho. Minha semana fica dividida entre Athens e Atlanta pra, pra balancear, né? Porque eu acho que é importante também ter, é, não ficar também tão distante né, lá da Sabrina. Por que, que você não vai fazer? Conta você. É sabia tá, tá grávida, né, de três meses. Aí a gente, por conta, né, da precaução, do, do zika e tal, não dá pra ir pro Brasil, aí ela vai ficar aqui, né? Cada país tem uma estratégia diferente, né? Tem, tem país que veio para cá para para se acostumar com saltar em piscina aberta. Né? Tem país que, que veio para cá com uma segunda equipe, que achou melhor a equipe principal ficar treinando em casa. Né? E o Brasil, essa na verdade, depois da Copa do Mundo, é a nossa única competição internacional preparatória. Eu senti o clima de competição internacional, muitas das pessoas que, que vão estar nas Olimpíadas estão aqui também, alguns nomes fortes. Então já, já me preparando psicologicamente para o que vai enfrentar lá. Aqui também a piscina vai ser externa, então já aclimatando como é que pode ser no, na competição mesmo. Benvenuti Roma! <laughs> Welcome to Rome. We stop to Coliseum. If you go to Trevi Fonte and you put a coin, you come back to the city passada, quando eu estive aqui, eu estava iniciando minha carreira de técnica de batido, que nem a gente está fazendo. E aí aqui eu, meu desejo era né, se tornar uma técnica olímpica. Então, vou voltar para a minha moedinha agora para o próximo desde pequenininho já, eu já aprendi bastante os saltos. Me ensinou a superar rapidamente também a questão de ó, Caiu, levanta e segue a vida, bora. Errou um salto, esquece e vamos pro próximo. E a vida é assim também, muitas vezes uh, tem momentos ruins que, que acontecem e a gente tem que superar. A gente está usando essa competição aqui como treinamento. Está sendo um treinamento um pouco, um pouco forte, né? Pelas condições climáticas que a gente não conhecia muito bem aqui mas não podemos usar essa competição aqui para estar tá tirando grandes conclusões em termos de resultado. E a gente veio na procura de dar continuidade à nossa preparação. Esses saltos, se meterem, é pódio. Se errarem, não. competição é uma competição, tudo pode acontecer. A gente tem o costume de estar tá torcendo pelo outro, para que o outro faça o melhor dele. Porque muito mais que ganhar, você quer ganhar a competição com todo mundo fazendo o seu melhor. Essa é a grande diferença. Você não quer chegar e falar assim, ah, só, eu só ganhei porque o chinês errou. Não, eu ganhei porque ele acertando tudo. é muita influência externa de muita gente, né? uma pessoa normal. E um atleta, ele tem que lidar com uma cobrança dele, uma cobrança do clube, a cobrança do técnico, a cobrança da família. Então essas coisas elas geram uma pressão muito forte em cima da gente. Né? A, a maneira mais fácil que a gente tem de lidar com isso é fazer um acompanhamento psicológico. Eu vou dando ferramentas para eles aprenderem a lidar melhor com aquela situação. A Juliana tem, tem um problema de quadril. Ela, assim, eu conversando com ela, ela depois da última gravidez, ela fez um, uma diastase abdominal que o, que o abdômen afastou. Né? É, um, é, é uma lesão comum nas gestantes pós, pós-gestação. E ela falou que fez um reforço que foi muito importante para ela pós a gestação e para ela voltar para a atividade. Já está fazendo melhor. Ela tem condições de fazer bem como, como trabalho físico, essa semana foi bem pesado ali, não encaixa mais esse salto. E ela não responde. Você vê que desde explosão, desde velocidade, desde tudo, e eu sei que ela tá forte. Eu sei que ela tá forte, porque quando ela vem Maria descansa do músculo, final sempre tá bem. Eu tô muito ansioso para três momentos. A entrada na Vila Olímpica, a entrada no Maracanã, na cerimônia de abertura, e a minha prova. eu efetivamente me tornar um atleta olímpico. Os meus níveis de ansiedade sempre foram muito altos. Né? Chegava a competição que eu não conseguia dormir antes. Não conseguia dormir antes da competição de tão ansioso que eu tava. Hoje não, hoje eu já, já consigo administrar muito bem essa ansiedade, né? Porque ela não me prejudique. Né? Então, assim, amanhã eu vou trabalhar, tipo, dentro da normalidade. Né? A gente tem... A gente vai treinar de manhã, é, a gente tem um... Tem encontro com o presidente do Fluminense, né? À tarde a gente vai para Urca, vai pegar o uniforme, depois vai a Vila. É a primeira Olimpíada, né? Vai ser aqui. Que sorte a minha, né? quantas pessoas aí de outras gerações passaram por cinco Olimpíadas, quatro? Nenhuma em casa. Agora eu tô tendo a sorte de ter a primeira aqui.